Milagro Sierra, que como siempre toca esos temas sumamente interesantes. Y hoy nos vas a hablar sobre la hipersexualización en niños y niñas en la República Dominicana. Doctora, qué bueno que está con nosotros y este tema interesante que usted va a tratar con todo el público de Contacto Diario. Buenos días, Víctor Emanuel y amigos televidentes. Eh, pues sí, Víctor. ¿Qué es, eso de hipersexualización de niños y niñas? Ok, tú sabes que los seres humanos somos seres sexuados, o sea, desde que nacemos tenemos primero este, presencia de una sexualidad que nos da caracteres físicos, biológicos y conductas. O sea, comenzamos a sexualizar a los niños desde que le ponemos la camisita azul al varoncito y, la, y, la, y el vestidito rosado a la niña o desde que colocamos, por ejemplo, este, la decoración de la, de la habitación y utilizamos colores diferentes para cada uno, ya entonces tú sabes que eh, todo esto tiene que ver con este, esa cultura de darle un simbolismo a cada sexualidad. Sin embargo, las etapas de la sexualidad no tienen que ver necesariamente con la sexualidad como la concibe el adulto. El niño en su primera infancia no tiene eh, la, percepción que tiene el adulto de que sexualidad tiene que ver algo con el morbo o con la presentación de tu cuerpo hacia un eh, espacio donde se exhibe como un estímulo sexual. Entonces hay un periodo de latencia antes de los 10 años, donde el niño solamente ve la sexualidad como una necesidad fisiológica, que entiende que este, tiene eh, una un papel diferente también en la sociedad, en lo biológico y en lo, lo social, pero el niño no se, no se enfoca en el tema de utilizar la sexualidad como una manera de llamar la atención. Pero los adultos nos empeñamos en comenzar a sexualizarlo desde pequeño. Entonces hay, tú escuchas comentarios como, por ejemplo, que el niño tiene un pene eh, largo y ya eso se le da un morbo y ya se extrapola al tema de la adultez y de la sexualidad como se ve. O tú mira, por ejemplo, el hecho de ¿Cómo se comienza a decir que dos niños nacen y a los dos años él es la novia, ella es la novia de fulano, o lo vamos a casar con fulano? Entonces, todas esas cosas, el niño como que... ¿Cómo afecta, doctora, eso en el desarrollo del niño o la niña? El autoestima del niño tiene que ver con lo que escucha. Entonces, el niño es muy sensible a esos comentarios. Entonces, tú le comienzas a preguntar por novios a un niño de 5 o 6 años, y eso es, para ellos es un tema extraño, hasta incómodo, pero entonces eso em, eh, le da como una exigencia de que ellos comiencen a pensar en cosas que no están en su constitución. No está mal entonces eso por parte de, nosotros los papás. Sí, está mal eh, eh, maquillar a las niñas, y está mal permitirle que usen, por ejemplo, esmaltes de uña, está mal que la niña tenga uso de tacones o que se le coloque, por ejemplo, hay, hay madres que utilizan el mismo atuendo la madre y la niña. Hacer eso es no permitir que sean niños que vivan esa etapa. Así es, sobre todo porque en ese caso tú le estás colocando este, atributos de físicos de llamar la atención a través de la sexualidad. ¿Y qué es lo que pasa con eso? En el varón le da mucha importancia a la parte sexual y se enfoca solamente en eso. Entonces será una persona que valorizará todo lo que no tenga que ver con la sexualidad y eso va a influir en sus decisiones de adulto. O sea, va a ver la mujer como un objeto sexual, no va a reconocer quizás que hay una mujer que tiene valores, que tiene inteligencia, que no más no es el aspecto físico y eso es lo que le llamará la atención. Igual que la niña en su autoestima necesitará esos cánones de belleza que se aceptan socialmente para sentirse segura. Eh, siempre va a utilizar el físico o exponer parte de su cuerpo como manera de llamar la atención y eso la expone también a entrar en una vida sexual muy temprana porque es un ah, tema que se despierta solo, o sea, en, la en, en el desarrollo de los niños <clears throat> hay un momento donde la chica comienza a darse cuenta de que llama la atención a los varones y que de una u otra manera entonces comienza esa interacción de ir conociendo reacciones eh, de atracción hacia el sexo contrario. Eso lo hacen las hormonas, o sea, eso lo hacen las hormonas de 12 a 14 años. No lo hace antes el cuerpo porque no está preparado el cuerpo para reconocer químicamente que hay una persona que me atrae. Por eso, hablar de noviazgo antes de esa edad es como, ellos están como, ok, en un mundo donde yo digo lo que escucho pero no siento nada, entonces no deberíamos nosotros estar incentivando ese tipo de conducta y sobre todo los medios de comunicación. O sea, utilizar eh, niñas como pequeñas modelos o colocar niñas en, producciones musicales, películas, videos, donde se exponen al morbo, porque de una u otra manera, recuérdate que ese tipo de producciones está hecha para llamar la atención entonces tenemos que hacer una producción, una vestimenta y todo un estrés para esa criatura. Por supuesto, y sobre todo sabemos lo que pasa también con los niños, que no se le deja vivir su niñez porque se le exige que tengan una conducta de, adultos y se le lleva a ambientes de adultos. Doctora, pero eh, en conclusión, el mundo de hoy, o nosotros que somos los que los habitamos, va, por un, va muy mal. Porque, por ejemplo... ¿Tú tienes dudas? Eh, no, pero ninguna, porque eh, oírle por ejemplo, a usted que ahora vienen, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Pero bueno, pues la doctora está como out, o sea, está frisada en el tiempo cuando eh, estas son las recomendaciones que hace en un tiempo donde, eh, aunque tú te preocupes por darle una formación o buenos hábitos a tus hijos, pues cuando sale, lo que encuentra, por ejemplo, eh, en esta modernidad que estamos viviendo, pues totalmente contrario a lo que tú quisieras que fueran tus hijos. Yo le agrego ahí, doctora, en ese comentario de Víctor, si no solo es peligroso esto que usted no ha expresado, me imagino yo cómo, cómo sería para el niño la hipersexualidad ahora también del tema de la orientación sexual, ah. la preferencia sexual, que con eso han bombardeado bastante a los niños, agregue esa parte allí. también. También que le agregan ahora. Definitivamente las cosas no han cambiado, hemos cambiado nosotros. Eh, la mayoría de edad sigue siendo la misma y las restricciones siguen siendo la misma. Fíjate que tenemos un código en nuestro país que tiene más de 100 años. O sea, quiere decir que las cosas no han cambiado. Hemos cambiado nosotros, sobre todo los padres, hemos bajado lo que son los límites que le ponemos a nuestros hijos. Yo me sorprendo, por ejemplo, en mi consulta de salud mental, yo veo problemas de conducta. Y lo primero que veo es un niño con 11 o 10 años que tiene redes sociales, tiene Facebook y que hay un conflicto por Facebook porque fue quizá contactando con un adulto que eh, lo contactó con mala intención o que tiene admiradores a través de una página. Pero yo también tengo niños con problemas de desarrollo cerebral, con una edad mental menor que la que tienen biológica y con un TikTok abierto que pueden subir un video a una red social. Imagínate un chico con dificultad eh, de desarrollo mental y hablando de un tema por TikTok. O sea, de una u otra manera, qué tantas cosas puede decir ese niño que le perjudican. Pero en, el tema de la, sexualización, cuando le comenzamos a hablar de variantes o preferencias, cuando ellos se confunden con el tema de que hemos dicho, hay dos sexos, eh, masculino y femenino. Eh, esto de varón, esto de hembra. Y eso es un amaestramiento que trae el niño desde que nace. Entonces, a los seis años le queremos decir, no, y hay otro sexo que tú puedes elegir. O ahora tú puedes elegir, yo, yo entiendo que este es un tema de adultos, como lo es la sexualidad que cuando tú eres adulto puedes elegir variantes o puedes tener la libertad de elección, incluyendo aceptar las consecuencias que esto trae, pero con madurez que lo da que no influencia de pequeño. Pero es que tú no sabes lo que tú quieres. ¿Cuántos, cuán, por ejemplo, ¿Cuántas profesiones tú dijiste que iba a hacer cuando era pequeño? Ay, Dios ¿Cuántas cosas tú dijiste que ibas a comprar? Y en el final, ¿qué terminaste decidiendo? Bueno, tus experiencias, tu vivencia te fueron dando como un embudo y tú te quedaste con pocas cosas. Eso es la vida. Entonces, la gente cada cinco años está en un nivel mental diferente. Entonces, permítele al niño que cuando tenga 10, piense como de 10, y cuando tenga 15, de 15, y cuando esté de 20, de 20. O sea, nosotros como adultos, y sobre todo, yo me gusta utilizar esa palabra de <clears throat> amaestramiento y no de educación. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nosotros hacemos? Le pasamos nuestros miedos, le pasamos nuestras creencias, le heredamos nuestros equipos de pelota, le heredamos nuestro partido político a nuestros hijos y ellos tienen que ser una extensión de nosotros. Entonces, no es esa la, la la opción de un educador. Nosotros somos asesores en la vida de nuestros hijos. O sea, tú dices lo que debería hacer como un asesor externo que llega a tu empresa, va, revisa tu empresa, te dice cuál es el problema y te plantea soluciones, pero siempre tú vas a elegir. Entonces nosotros tenemos que comenzar a dejar que ellos en este caso, doctor, un asesor especial, porque tú estás asesorando a tus hijos cuando van en un proceso de desarrollo y lo ideal, lo ideal es que tú lo asesores y también vean en ti ese modelo a seguir. Por supuesto, y sobre todo eh, la parte del asesoramiento positivo. O sea, tú eres un patrón de conducta, pero además de tú ser un patrón de conducta, tú eres aquella persona que, se, que está puesta en la vida de ese niño para darle la directriz de lo que es correcto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender nosotros como seres humanos cuáles son mis límites y mis alcances, donde yo tengo creencias que quizás no son creencias que van a aportar a los demás y básicamente tener en cuenta el cuidado de que si no tengo claro cuál es la orientación que debo hacer en un momento dado, para eso están los orientadores, profesionales, asesores. Me siento con una persona y le pregunto qué es lo correcto sobre este tema. O sea, yo tengo madres que me dicen, mire, me voy a divorciar y quiero traer a mis hijos para ver cuál es la, cómo ellos lo están percibiendo y cuál es la manera correcta de abordar el tema. Perfecto, <clears throat> porque si tú no tienes el conocimiento, vas a un profesional de la conducta y te puede abordar el tema de una manera profesional sin, sin morbo, sin presentar el tema como algo extraño a la humanidad. Pero la sexualidad debemos manejarla por etapas y al niño se le debe ir dando lo que le corresponde con los años. O sea, yo recuerdo que antes una niña de 15 años era una niña que en esa edad entonces se le comenzaban a sacar las cejas, se le daban las primeras nociones de maquillaje, se la enseñaba a caminar con tacón, ¿me entiendes? Porque en los 15 años iba a ser el cambio de una zapatilla plana a un tacón. Ahora a los 10, todos los zapatos traen tacón. Entonces ya la niña de 15 años no tiene necesidad de hacer ya no hay que hacer los 15 años ni nada. a lo mejor le hacen los 15 y la eh, boda. Y que se <laughs> acelera ese proceso y no se le permite que vivan esa etapa de su vida. que Así es. Y muchos padres quieren vivir sus sueños a través de sus hijos. Y eso es otra cosa muy negativa porque hay gente que tiene sueños, por ejemplo, bailarín o cantante, entonces como no lo logré, entonces quiero que mi hijo lo, haga y lo incentivo. Y eso realmente mata la niñez de ese niño, porque al final tu profesión es algo que tú eliges de adulto. Claro, y sus vivencias son suyas. Así es, y, y recordar que el trabajo infantil <clears throat> está prohibido, o sea, no debemos colocar al niño en ninguna actividad donde tenga que ser remunerado porque eso está prohibido y de hecho es porque hace daño al niño. Doctora, hipersexualización en niños y niñas fue el tema que la doctora compartió con nosotros en el día de hoy. Un tema sumamente interesante, como siempre, como nos tiene acostumbrado la doctora Milagro Sierra. Queremos pues agradecerle de verdad, doctora, una vez más por compartir con nosotros como cada miércoles. Así que gracias por estar con nosotros, doctora. A ustedes por esperarme. El próximo miércoles volveremos nosotros a compartir con la doctora Milagro Sierra. Y en los últimos minutos, ¿verdad, Melvin? Que nos queda a nosotros, pues Manuel, nosotros estamos en el deber eh, de exigirle, ¿verdad?, a nuestras autoridades municipales que por favor nos recojan la basura. Bueno, Víctor, ayer eh, se ríe la doctora, me va a <laughs> contagiar la risa. No, en el día de ayer pues, yo no pude, yo no pude ni mandarle la foto al máster porque en el día de ayer salió eh, nuestro honorable alcalde, Siquiones e. de la Rosa, diciendo que en San Francisco de Macorís no había crisis de basura. Señor alcalde, lo invito a pasar por mi casa, urbanización Espinal número 6, calle Primera. Frente a mi casa hay como cinco tanques de basura <laughs> llenos, repletos. Más adelante vive Víctor ahí en el residencial <laughs> Doña María, también lleno de basura. Y estamos como a tres casas de, de Doña Tinita, la vicealcaldesa, por si le sirve de referencia, que personalmente le voy a llevar la basura frente a la casa de ella. <laughs> Porque como no hay crisis de basura en San Francisco, eh, yo responsablemente le digo que por lo menos por mi zona sí hay crisis de basura. En el centro de la ciudad usted la recoge para que no se vea sucia quizá, pero váyase a los barrios, váyase a las urbanizaciones que sí hay crisis de basura, ¿verdad que sí, doctora? estamos eh, seguros, ¿verdad?, que nosotros lo que queremos es que la alcaldía, las autoridades, pues nos recojan las basuras para que el, nuestro entorno pues esté debidamente limpio. Y que es e su deber y su responsabilidad. Así que ahí está la denuncia. Vamos a pedirle de manera encarecida, ¿verdad?, que por favor eh, nuestra zona y las zona que también, eh, como por ejemplo el doctor Amarante nos manifestó también que en su zona... En la zona de eh, pasan días sin los camiones pasar a recoger. Así que ahí está la denuncia. Nuestras autoridades, por favor, higienizar nuestra zona y toda la zona de San Francisco de Macorís.